това а, иглонабиване, докато го правим, всяка си ботка и си мълчи. И е абсолютно заребяващо. И релаксиращо. И релаксиращо като някакъв вид медиация. Mm-hmm. <laughs> Еми да, то нали все пак може да се използва и като арт терапия. Направо за лекуване на нерви. Да. И за прано да ти са изпари агресията. Може и тук да будиш, да будиш. Като бокс. Като вудо. Не, че правим магии. Е, зависи как а, го погледнеш. Нали правим магически символи? Древни български символи от розетката на плес. Мая, разкажи какво бе, какво, за какво бяха че. Еми, те са планетите, то има различни теории, че датират примерно от 5000 години преди новата ера. Така. Друга теория е, че датират от 7 век, пък след новата ера. А, добре, Дима, не беше нещо като календар или какво беше тази розетка? На коне се е слагали. На коне? На коне. Не, не, съм много, не помня много. Ами, Абе, не може да е нямало никаква идея Например, в тези символи, крайна сметка. Е, имало е, ама то няма конкретна теория. Всеки го тълкува да, по има прекалено много теории. Николай Овчаров е съгласен с теорията за планетите. Така пишеше в една статия, по ни. Ама, защо? А, те са седем, седем символи. Не, те са двойки символи, всъщност. Да, да. Планетите, седемте планети символизират. Като със сигурност знам, че тази, която ти будеш е а, Слънцето. Ама а, самите а, двойки, едното символизира планета, а другото какво? Другия символ. Ами имаше още нещо, обаче го забравих. То преди две години го правихме това пано по поръчка. Не, ние го не, правихме, не, по, не, не беше идея. поръчка, по наша идея беше. И то даже го правихме на черга. И го правихме на черга, но такано, не с игла. Да. Всички тия символи бяха такани. Да. И когато ини клиенти от Америка го харесаха, спомняш ли си как казаха, искаме да си го сложим Те му като пано. мястото на някаква стена. Да, да, да, да. И ни тогава го преработихме за пано. А пък сега тези, които искат да го подарят на... като подарък, те също го искат за пано, но вече с а, не такано, а с иглонабиване. Mm-hmm. Защото има разлика в ами, цената, нали? за това. Ама... А, интересно е да се знае какво точно все пак... Е, и във Фейсбука пише, който напише, не във Фейсбука, ами в интернет. Като напишете розетата от плиска и има хиляда статии с обяснения. А, какво ще? Просто аз съм ги чела преди две години и смътно mm-hmm. си спомням нещо. То сега го има в много видове а, на медальони, на, златни, сребърни, метални, всякакви. Да. Но мисълта ми е чисто идейно, че трябва не просто да го а, ползваш, защото е популярно, и да знаеш точно. Да, да, да. Каква енергия ти носи? И сега откъде да изпра тази камера? Стига ли толкова пламени? Откъде да изпра? Отгоре.